Witam dostlar, nazywam się Marta Obieciców, prawie już taką Akademii. Nie zabrałam się za Janaty. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Ben e, belə bir ki, belə videolar istəyirsə, e, akta yorumda bana yazmayı unutmayın. Yorumlar az yazdığı için <coughs> ben sonuna geldim. Başlayalım. Minecraft'ta çalmak elimde bak. Dostum olmadı. Badara bilmədi, rekordda tutamaq düşə ama Amma bunu benim sağlığımca mən düşə bilərəm. Şey Salam. Salamat qalın. Digər videolarda